二の腕のプルプル脂肪と脇腹のプルプル脂肪、気になる人は一緒にやっていきましょう。ここのお肉がついてると上半身が太って見えます。簡単にできるメニューなので一緒にやっていきましょう。 Thank you. 疲れ様でした二の腕と脇肉しっかり使えました肩甲骨もしっかり伸びてます呼吸が深く入るはずですこれを毎日やってみてくださいしっかりね日々行っていけばですねしっかり二の腕痩せ脇腹肉取れてきますので頑張ってこれからもやっていきましょう二の腕に関してはしっかり引っ張ることがね大切です鍛えるという意味もあるんですけども 鍛えるよりも引っ張る方が二の腕は細くなりやすいですですので今回みたいにやってください各種 SNS もやっておりますので説明欄からインスタ、Twitter、TikTok などフォローもよろしくお願いいたしますご視聴ありがとうございました